Yeah. Culture. Yeah. Check, check one, two. flow that spit that retribution Hence the music, had to get it and get up out that destitution My flow is legendary, you rappers arbitrary Came up from the mud, so I ain't worried about a cemetery Hereditary, any adversary wanna try me, I'm writing a obituary Let's come equipped with that military Known to fuck the beat up like it's missionary I'm the top spitter, give a fuck if it's sanitary You rappers pose as Pinocchio with the long face Make the shoppers say no, I'm showing out with the strong face Two-faced, switch sides like you ball clay I'm hardly going logic. Uh, they said they want my peace of mind. I don't rock with two cents. All I do is drop dimes in my gorilla click on ape ship and we stickin' with banana clips. Chemo swinging six seconds, someone's life into a vine. That's a blind when I rhyme. I don't leave no space for God. These bars is holy matrimony when I spit them to the crowd. And I'm crowned, reach my hand up to the clouds. When I'm lost up in them shrouds, do this shit with no effort. I just leave them like, wow. This shit is second nature. Leaving these niggas in danger. even ghosts, bitch, I'm back with lies Like Maybachs bringing phantom lies Canvas ties look like a messiah that you can't define Blessed now, my cleanse sound ain't the flex profound Critical acclaim is just more niggas to let down that petty chronic Ain't no trimming was hegemonic Clips spin your life force, reduce the petty comments like it's love steal Falling out to get the drop on you nigga, fuck real So facades the only way you unreal, I seen this shit Uh, young nigga that speak like this that shit. Block topper like top shot on my Tetris. Rebuilding this. Set stone, don't reach for this. Uh, my silver core built for war is horrible. When I shift the score, allegory on the blood left on the wall. Stone written. He the best, but Genesis is gone. No wonder why they fading off the script like Constantine Malone. Like who the fuck could rap with us? The fire in my eye is Alexandria's hands can touch. Black and clutch for my fire playing massacre. Type of kiss of death make the casket yeah. blush. This shit is second nature.